السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا موقع استثمار جديد موقع جرار Infinite طبعا لسه الموقع لسه بادئ دلوقتي حالا لسه ما كملش حتى بيقول لك صفر يوم عمل يعني لسه الموقع اصلا فاتح حالا فقلنا نحاول نستغل الموقع طبعا هو موقع استثمار بس بطريقة الجرارات وطبعا بتشتري جرارات وبعد كده بتاخد عائد ربح على كل جرار بتشتريه يعني في جرار بسعره طبعا بيكون 20 روبل وفي جرار سعره 40 روبل وفي جرارات سعرها 60 و80 روبل طبعا الجرابة بتتأجرها لمدة عشر أيام وكل عشر أيام بيديك عائد دخل يعني كويس جدا طبعا الجرار اللي هو بعشرة تقريبا كده بعشرين روبل ديتي لمدة عشرة أيام بيعمل لك دخل تقريبا كده إيه خمسة وعشرين في المية يعني تقريبا كده هيبقى بخمسة وتلاتين روبل لمدة عشرة أيام يعني في تقريبا كده في اليوم بيكون الدخل بتاعك تلاتة روبل وطبعا لمدة خمس أيام بيكون الدخل بتاعك خمستاشر آه، روبل فطبعا والجرار طبعا اللي هو 140 آه، آه، روبل ديتي فاحنا عشان خاطر ما نشرحش الجرارات احنا نروح نعمل تسجيل في الموقع وبعد كده نشوف الموقع عمل هنضغط على كلمه تسجيل سريع دي كده بعد كده يفتح لك تسجيل الدخول بتاعك والبريد الالكتروني وكلمه المرور ومحفظه Payeer. بعد كده هنضغط على التسجيل حمل البيانات واروح ارجع لحضراتكم مره ثانيه بعد ما ملأنا البيانات زي ما شايفين قدام حضراتكم هنضغط على كلمه تسجيل دي كده وطبعا بيوجهني لصفحه تسجيل آه الدخول بس خلي بالك هنا من فوق ممكن يجيب لك اسم المستخدم فما تقدرش يدخل معاك في الموقع لازم تخلي البريد الالكتروني وكلمه آه، السر مش اسم المستخدم لا البريد الالكتروني بعد كده كلمه السر عشان خاطر يفتح معاك الموقع عشان ممكن يجيب لك اسم المستخدم فقط مش البريد الالكتروني لكن انت خليها البريد الالكتروني وكلمه المرور وبعد كده هنضغط على الادخال كده بيفتح معنا الموقع زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم فانا كده عملت آه، طبعا تجديد او عملت إيه ايداع ب 20 روبل فاشتريت طبعا الجرار او احنا نضغط كده على شراء معدات فانا اشتريت هو الجرار اللي هو ب 20 روبل ده زي ما انتم شايفين كده اللي هو الجرار الازرق وبعد كده هنضغط على يتاكد وكده حولنا الموقع زي ما انتم شايفين كده شحنا رصيد الرصيد طبعا بتاع المشتريات ب 20 روبل هنضغط كده اذهب الى اذهب للمكتب بعد كده بنروح لشراء المعدات نشتري طبعا الجرار اللي هو ب 20 روبل هنضغط على شراء كده بيقول لي قبل شراء اجمع الارباح حتى تفقد الدخل هروح كده لجمع الدخل الاول مع ان احنا مفيش حاجه نجمعها خالص لا والله يعني صح في كده هو احنا احنا كده ايه اخذنا جرار اللي هو بيدينا بطريقه مجانيه هنضغط كده على جمع الارباح بعد كده بنروح آه، لشراء المعدات دي كده فهنا عندنا الجرار الاول كده اللي هو ب 20 روبل اللي هو الازرق دي هنضغط كده على شراء بعد كده هنروح نضغط كده على جمع الدخل مره ثانيه كده احنا اشترينا ايه الجرار الازرق زي ما انتم شايفين كده احنا اشترينا كده معاه الجرار اللي هو اللي هو بالطريقه المجانيه ده وعندنا هنا الجرار الثاني اللي هو الازرق اللي احنا اشتريناه ب 20 روبل هنا بيقول لي الدخل في الساعه بقى كام هنا الدخل اليومي هيبقى 3 روبل والدخل لمده 5 ايام 15 روبل الدخل لمدة 10 ايام واحد وتقريبا آه، كده 31 آه، روبل لمدة 10 ايام اللي هيبقى الدخل متجررات هنضغط كده على ملفي كده انا ايه مجدد ب 20 روبل طبعا المشتريات انا كل رصيد بقى اصبح عندي صفر خلاص اشتريت الجرار ب 20 روبل وانا دلوقتي لسه ما سحبتش اي حاجة ولسه طبعا ما عملتش اي حاجة ممكن طبعا الشاهد اعلانات زي ما قلنا تصفح المواقع وفي مكافأة يومية آه ممكن تتصفحها وتاخد المكافآت اليومية بطريقة مجانية لو عايز تكسب بطريقة مجانية وطبعا هو الموقع بيديك مكافأة جرار هدية اللي هو ب 10 روبل مجانا بس برضه عشان تبقى عندك معلومة مش هتقدر تسحب من الموقع الا اذا كنت لازم تعمل ايداع الاول او تشتري جرار عشان خاطر تستثمر في الموقع بعد كده ممكن تقدر تسحب من الموقع انما بالطريقه المجانيه مش هتقدر تسحب خالص من الموقع ده كان موقع النهارده موقع استثمار لسه في اليوم في اليوم الاول زي ما قلنا فنحاول نستغله عشان خاطر نقدر نكسب منه مكاسب كويسه وده كان موقعنا يا رب يعجب حضراتكم ويا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته